考古学者滝川博士はサハラ砂漠で1万4000年前の原人ムー一族の墓場を暴いた博士の一人息子ゴーは父親を引き止めようとしたが彼の目の前で博士はムー原人に殺されたゴーは片身に残されたペンダントによってタイガーセブンに変身マグマ原人たちを倒した残された高井戸博士はムー原人の襲来を世間に訴えたがそんな 政府は相手にもしてくれん大体もう一族の復讐なんていうのは作り話だってうんだまるで基地が扱いなのよひどいですよ誰も信じてくれないんですね誰も博士この焼け跡はどうなんですこれでも無限人というのは嘘っぱちですか三平さん高井戸先生にそんなこと言ってもしょうがないわくそだから我々の手でその証拠を突き止める以外に手はないんだ だが奴らが次にどんな手で攻めてくるのか。そいつが不安だ。蘇ったミイラ原人の復讐1万4000年前に滅びたと言われるムー帝国の支配者ムー大帝は脳髄だけで生きてその念力でムー原人を支配していた 告げミイラ原人をよみがえらせ我らの機密を知る日本の研究所を破壊せよはあミイラ原人よミイラ原人よミイラ原人よ なんだ赤とんか イラの爪には被害者の血痕が付着していましたですから私はミイラの仕業ではないかと言ったのです高井博士はいミイラが人を殺すなんてことあり得るんですかええ私はあり得ると考えておりますそんなバカな動けるはずがないですよしかしミイラの膝は伸びていましたあのミイラは動いたんですよ博士ミイラを運び出してどうするつもりなんですうちの実験室に持ち帰り精密検査をしますではあちょっとちょっと博士博士ええー まったく付き合えねえな滝川研究所は少し気あふれてきたのと違うか <laughs> 参ったなゴニーさん 大きくなったな。博士、ご無沙汰しました。遅かったな、は実は。探検隊が、一族の。知ってるよ。父も、秋山さんも佐川さんも、みんな俺の目の前で殺されたんだ。じゃあ君も地獄のへはい。父を連れ戻しに行ったんです。 無一族の墓を探すなんて馬鹿げたことだと考えていました馬鹿げたこと貴様何をするの従っこいつはな二度までも自分の親父を見捨てたんだ一度目は家出をしてレーサーになった二度目は見殺しにして自分だけ逃げて帰ってきたんだバカ野郎バカ野郎やめてやめてちょうだい暴力はいけませんよ暴力はお前が家出をしてからというもの先川先生はめっきりつけられた後ろ姿 いつも寂しそうだった俺はなお前を見たらぶん殴ってやろうと思ってたんだ君の貴重な体験を聞かせてもらおうそれに我々の研究も急がなければ 脳波測定はい反応なしん心電図。 反応なし。交際犯なありません。今のところミイラに異常は認められないな。やはり泥棒の仕業かないや、しかし博士、 無一族は1万4000年もの間に地底のあらゆる場所に適応できる能力を身につけています砂漠には砂原人マグマの中には火炎人そして墓場にはすごい熱だミイラのバクテリアにやられたのかもしれないアレルギー体質の人間は発熱することがあるんだ私 大丈夫ですいや安静にしといた方がいい二三日で治るよはい純冷たくて気持ちはいいよもう大丈夫ようんゴニーさんえありがとう <laughs> バカだなゆっくりお休み は息子じゃない死んだも同然だそう言いながらあなたの記事が出るとそうやって。私悔しいんですみんなが先生を気違扱いするんです が扱いされている父の汚名をそむためには有限人の地下帝国を暴く以外に道はない王は死を決して再びサハラ砂漠へと旅立っていったおお大抵ミイラ原人はよみがえりましたまたつが来ました అనునిపుల్లు సేనెందెత్త ていたぞタイガーセブン貴様は牛太子ミイラ原人は東京でよみがえった竹川研究所の所員は皆殺しになる手はずになっているのだ何だとここがお前の死に場所だ <laughs> 待て行け なんだいこりゃ赤とんぼだ多いなここんとこ見ろよやることがオーバーだよなミイラが蘇るなんて信じ込んでんだからでも蘇ると楽しいぜ呪うミイラの叫びうわ <laughs> そっくりだお前 ったんですが、見当たりません。先生、あのミイラ、純に会いに行ったんじゃないでしょうかね。なんで純を狙うんだよ。そんなこと俺にはわかんないよ。奴らが我々を狙っていることは確かだ。純を一人にしとゃいかん。行こう。は、はい。 君は家に残っていなさいやだ姉ちゃんを助けるんだひろちゃん言うこと聞けよやだよしそれなら次郎君君は通信係だ通信係、うん、研究所で任務についてくれたまえいい がったんでしょうね板前赤トンボだお実験室にもいましたね、うん、間違いないこの中だ行ってみようよし がとうよかったあれロ郎はあいってねえそうだロ郎君を通信係にしてるの忘れたこちら滝川研究所なんだ姉ちゃんか心配したぜ名前切ってロ郎覚えてらっしゃいだ <laughs> けど郷さんどうやってミイラジンを倒したの 本当だあの化け物をどうしてあそそれはですねつまりあの太陽ですよ太陽うんミイラは夜行性ですだから太陽の下に引きずり出したんですなるほどそうか奴は太陽が弱点だったのかうんちっちもっと知ってたらなお <laughs> おいちょっと待ってよみんなは僕がタイガーセブンであることを知らない これは誰にも言えない僕の秘密だしかし無限人の攻撃は必ず続くに違いないその頃日本に近い海上で凄まじい爆発が起こっていた一夜にして小さな島が誕生したのであるだがこれこそサハラ砂漠から移動したムー帝国の新しい本拠地であることに誰一人気づくものはなかった原人どもを復活させろ 至る所で騒ぎを起こし日本を混乱に陥れるのだタイガーセブンに邪魔はさせぬぞ満タン